waxaan doonayaa inaan baaq u diro ummadaha ku dhex nool reer galbeedka caruurta iyo haysta xaasaska waxaan leeyahay xaalku xaal lagu dhex noolaan karo ma aha caruurtiinna la carara oo diintiinna la carara oo raasamaalkiinna badbaadsada ilmo yar oo lagu afbarahayo khaniisnimo iyo lesbiyan iyo gays la barayaay oo yaraanta lagu afbarayaay adoo waalidana aad meesha dhex fadhidood shilmada uruursanayso maxaad ilaahay ka sugaysaa ya maxaad ilaahay ka sugaysaa tabaaraka wa tacala maxaa ilaahay agtiisa markaad tagto jawaabtaadu ay noqonaysaa war maxaa dhulka idinku cidhiidhiyey war maxaa dhulka idinku cidhiidhiyo idiin tusay uun meeshaa keliya inaad ku noolaan kartaan adduunku waa waasac dhulka ilaahay ilaahay waa ballaadhiyey gaajo ku noolow iska rafaad diintaada iyo caqiidadaada iyo akhlaaqdaadu ha kuu nabadgasho laakiin maalmo inaad rafaato xaal adduunyaaad u joogtaa inaad gaajooto xaal adduunyaaad u joogtaa in cudur kugu dhacood xanuunsato daawo weyda xaal adduunyaaad u joogtaa wax ilaahay qoray wey laakiin inaad diintaada fasaadiso caruurtaadana fasaadiso waxoogaa adduunye iyo dhaldhalaalkeedana aad siisato allah qoladuu ka hadla weeye tabaaraka wa tacaala aladiina tatawaffaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim malaa'igtaa nafta ka qaadaysa iyagoo naftooda dulmiyey oo khalad iyo dembiye ku jira markaasay malaaigtu waxay ku leedahay fima kuntum maxaad ku sugnaydeen maxaad ahaydeen markaasay waay kunaa mustadcafiina fi lard meelna lagaga xoog badan yahay baan joognay gaalaana haysatay dowladahoodaan ku hoosnoolayn shuruucdoodaana maamuleysay tabar maana haynin awood maanaa lahayn allah wuxuu leeyahy tabaaraka watacaala alam takun ardullahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha dhulka ilaahay sooma ballaadnayn oo meelaad u carartaan oo u hijrootaan maydaan heli karin marmarsood miyaa kuu noqonaysa waa layga xoog badnaayo miskiin baan ahaa qaxooti baan ahaa ilaahay agtiisa tabaaraka wa watacaala xujo ku heli maysid caruurtaadiiyo diintaada la carar oo meeshan meel dhaanta ugala carar oo way ka sii dari kuwan ilaa ilaahay uu ku keeno wuxuu ugu talagalaye xaaladdaa intaad qiimaysaan naftiina la badbaada diintiinna la badbaada caruurtiinna la badbaadiya